dan macam mana feeling kalau bersedih hampa jatuh pada tempoh PKP ni. Assalamualaikum. Apa khabar Apa khabar semua? Aku harap semua sihat dan stay at home. Kita kena putuskan rangkaian COVID-19. So, hari ni adalah 15 April 2020 bersamaan bersedih aku yang ke-19. 19. <laughs> Aduh, perasaan muda ya eh, sini. Okay, adalah umur aku nanti rasa aku dah cerita apa nama dia nak cari so hari ni aku tak ada nak buat konten pasal digital marketing basically yang Pro ni adalah satu kon satu satu channel tempat aku boleh tengok tentang digital marketing tapi kali ni tak ada sebab aku nak sharing pasal birthday aku dan macam mana feeling kalau birthday hampa jatuh pada tempoh PKP ni so mak mai aku cerita baik aku sama aja Alhamdulillah sebab aku masih ada family, aku masih ada orang yang tersayang dengan aku untuk sambung bersama. So tak ada, tak kisah apa terjadi, sekali lagi ada mereka, aku okey. Okay? Sebab mostly, selalunya kalau waktu bulan 4 dan waktu birthday aku, kami selalunya berjalanlah melancong, jalan mana-mana, tak kisah mana-mana untuk sambut birthday. Tapi kali ni, manakan kita dilanda COVID-19, so duduklah rumah. Apa masalahnya? So kena ejah lah sikit plan dia tu. So aku bersyukur kerana aku dapat masih hidup lagi, aku mas- masih bernafas lagi pada ni, aku nak dapat lagi berbakti pada keluarga aku, dapat lagi berbakti pada mak bapak aku sampai hari ni, aku syukur. Dan terima kasih kepada semua yang mendoakan, terima kasih kepada semua ucapan doa kepada aku hari ni. Aku harap doa yang aku dapat ni adalah dapat beli berdampak semua insyaAllah. Sama-sama faham. Dan untuk Yasir Amrun pula, YouTube channel aku, Ye kita dapat 400 subscriber 409 subscriber dah hari ni thank you guys Kena support aku sudi support aku insyaallah aku akan terus buat konten tentang aku akan terus terus terus menurut boleh tak pasal digital marketing banyak aku banyak nak cerita pasal digital marketing ni sebagai contoh yang baru ni aku ada buat ads uh, harum manis Memang aku nak share gila-gila dengan hamba Tapi hamba tunggulah Next video aku insyaAllah aku akan upload So stay, stay tuned Dan kepada isteri aku Masita Mayus Masita binti Mayuso terima kasih sangat kerana sayang beli apa NW abang tunggu lama sangat dah deliver dapat uh, lega puas hati lepas tu dapat aiskrim eh sorry dapat kek yang best gila sampai tengoklah ha, ujung kali lagi ada video balayan video tu so aku punya impian ke? boleh lah impian So aku wish sangat, sangat aku nak dapat 1000 subscribe sebab kalau aku dapat 1000 subscribe serius once aku dah dapat income generate from YouTube memang aku akan share aku akan expose sampai kat hampa semua supaya hampa semua dapat rasa macam mana aku rasa sekarang aku dapat 400 pun dah seronok gila aku nak hampa sama-sama rasa macam mana aku rasa dapat 1000 subscriber macam mana dapat 4k watch time aku nak sangat kita sama-sama naik sama-sama dapat generate YouTube series so tu untuk uh, kalau aku punya wishes untuk YouTube channel aku ada aku wish aku supaya step sekarang aku target 1k 1k sub dan 4k watch hour tu untuk for now step first nanti adalah step akan datang so untuk YouTube channel untuk hidup aku macam biasalah kita masing-masing ada target macam aku target untuk keluarga aku of, course lah kita nak freedom of money freedom of time freedom money tapi untuk buat benda tu semua perlu ada sacrifice yang padu lah takkan kita just uh, maksudnya takkan nak something tak boleh korban something kan lah so macam tu lah okay video pun dah 5 minit nak campur lagi <laughs> video nak campur lagi video lah kali tu okey banyak sangat so itu saja pada aku so jangan lupa subscribe saya bro dan enjoy lah video terakhir ni bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and happy birthday to me Gracias. birthday party. Kita makan yang dah beli. nak makan yang Terima kasih sayang. Pembeli apa? free mami. Okay. Mami bikit lah. Happy ha. birthday. Ambil gambar. Ambil gambar. Dah. Action, action, action. Action. stop, stop. Okay. okay. Bapak ni mana nak potong ni? Kena buka dulu lah. Gambar, gambar.